On est de retour sur le On est donc avec Body de G2 juste après leur victoire face à Nip en demi-finale. Donc euh, heureux d'accéder à la finale. Ouais, super content d'accéder à la finale. Franchement, euh, on fait un beau parcours, je trouve. On, enfin, on, s'attendait à un top 4 entre guillemets, mais la finale, euh, c'est du bonus et on va faire, on va donner tout ce qu'on a et on verra ce que ça donne pour la finale. Dis-moi, qu'est-ce que ça fait de gagner des pistol rounds bah écoute, on a mis les deux pistoles round. Le problème, c'est que on prend le round d'après sur cash. Inferno, ça va, euh, ça faisait plaisir, franchement. Ça fait, ça fait plaisir de bien commencer un match. Les pistoles, c'est cool. vous êtes vachement en avance sur Inferno. Et Strait nous a parlé aussi euh, qu'ils n'entendent pas le public, mais par contre, quand ça gueule, ça vibre. Est-ce que tu penses que ça, c'est les apportés pour remonter euh, sur Inf J'en ai aucune idée, perso, j'ai pas senti ça peut-être qu'eux, ils sentent des vibrations parce qu'ils sont en Suède et que voilà, c'est des Suédois. Mais nous, on n'a rien senti, peut-être, peut-être. Euh, sur Cash, on a vu aussi un, gros euh, NBK avec euh, son AWAP. Du coup, il est passé deuxième hopper à la place de Shox. comment ça se passe Ouais, du coup, Nathan, il a repris les, les fixes BP, enfin les fixes, les, les B2. Du coup, il passait second secondes ouais, comme, comme ça, ça nous fait un fixe à la plutôt que de de euh, pivot à la WAP. Donc euh, ouais, en plus il est chaud. C'est bon, c'est bien comme ça. Donc euh, tout à l'heure il y aura la finale. Donc quel adversaire à ton avis Alors c'est entre Gambit et Norse. Moi je... Eh. <laughs> Hmm. Moi j'aimerais bien jouer Norse. Gambit ils ont l'air chaud aussi. Hmm. Je dirais, je dirais que Norse va, va l'emporter. Ouais. Ok, bah merci et bonne chance pour la finale.